Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə çoxlarının bişirə biləcəyi priyanikin hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. 2 stəkan süd götürürük. Südü qazın üzərində isinməyə qoyuruq. 2 stəkan un götürürük. Üzərinə 2 stəkan şəkər tozu əlavə eləyirik. 2-ci stəkanı da əlavə eləyirik və qarışdırırıq. İsilmiş südü, un və şəkər tozu qarışığının üzərinə əlavə eləyirik. Mikserlə çalırıq. İstəsəniz əllə də çala bilərsiniz. Yaxşıca çaldıqdan sonra üzərinə yarım stəkan bitki yağı əlavə eləyirik və yenidən çalırıq. Qarışığımız hazırdır. Bir qədər soymağa qoyuruq ki, yumurtalar içərisində bişməsin. İndi isə gördüyünüz kimi mən yumurtaları ayırmışam. 2 bütöv yumurta və 2 yumurta sarısı əlavə eləyəcəyik qarışığa. 2 yumurta ağını isə üzərinə glazur üçün istifadə olunacaq. Hələlik yumurta ağını soyuducuya qoyuruq. Qarışığımız soyudu və üzərinə yumurtaları əlavə eləyəcəyik. Yenidən çalacağıq. 2 yumurtanı bütöv şəkildə 2 yumurtanın sarısını əlavə edirik. Qarışığımız hazırdır. İndi isə xəmiri yoğuracağıq. Əvvəlcə mikserin dəyişirik isə unu əlavə eləyəcəyik. 6 stəkan un gedəcək, amma e, yumurtanın böyüklüyündən asılı olaraq un stəkanı artıra da bilərik və yaxud azalda bilərik. Beləlik 3 stəkan əlavə etdim. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra o biri 3 stəkanı da əlavə edəcəm. Dördüncü stəkanı da əlavə eləyirik. 5-ci stəkanı əlavə eləyirik. 3 qabartma tozunu, 3 vanil əlavə eləyib yenidən xəmiri yoğururuq. Xəmirimiz demək olar ki, hazırdır. Sonuncu bir stəkanı qalıbdır. Kim istəsə bir stəkanı da əlavə edəcək və xəmiri axıra kimi yoğuracaq. Amma mən 2 hissəyə böləcəm, çünki yarısını kakaolu eləyəcəm, yarısını isə ağ pryanik eləyəcəm. Ona görə mən xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Bir hissənin üzərinə yarım stəkan un və 4 xörək qaşığı kakao əlavə edirik və yenidən xəmiri yoğururuq. Digər hissəmizin üzərinə də növbəti yarım stəkanı, yəni 6-cı stəkanın yarısını əlavə edirik və xəmiri yoğururam. Əllə yoğuracam bu dəfə. Müzik əziz izləyicilərimiz Başqa bir qabda bir qədər un götürürük və əlimizi una batırıb ehmalca xəmirimizə forma veririk, yumrulayırıq ki, əlimiz xəmirə yapışmasın. ki, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmirimizi iki hissəyə bölürük. Xəmirin qalınlığı 1 santa qədər olmalıdır. Armudu stəkan götürürük, stəkanı una batırırıq və kəsməyə başlayırıq. İndi isə sobada 180 dərəcəli temperaturda alt-üst olmaqla 15-20 dəqiqə bişməyə qoyuruq. 250 qram şəkər pudrasının üzərinə bayaq saxladığımız 2 yumurtanın ağını əlavə eləyirik və mikserlə yaxşıca çalırıq ki, glazur alınsın. Artıq glazurumuz alındı. Dəyərli izləyicilərim, artıq pryaniklərimiz hazırdır. Demək olar ki, bir glazuru qalıb çəkməyə. Görürsüz, həm kakaolu, həm də yəni kakaosuz pryaniklərimiz hazırdır. İndi isə glazurunu çəkəcəyik. Müzik Əziz izləyicilərimiz, artıq pryaniklərimiz hazırdır. İçi də görürsüz, çox gözəl bişib. Kakaosundan da götürüb bölürəm. Baxın bu şəkildə. Siz də pişirib afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik